रास्ते जाने दूं मैं गवा ना भी दूं किस्मतों का लिखा मोड़ दूं बदलेंगे मैं तेरे जो खुदा खुद भी दे जन्नते सच को छोड़ दूं तुमसे बदले ने खुद भी जन्नते सच कहूँ